Saluton carai. Hodiau la anta umedito focusigas eh, sur la facto che ni atingis la mediton ducent. Tio signifas che estas ducent tagoi de sinsequai meditoi ah, mi ne povas vere credi je tio sed jes tio veras fakte kai hodio mi ne volas montri mian visagion char oh mia mieno teruras hodio estis mia lasta tago de la curso pri academia vercado c'è la uh, universitata collegio de Amsterdam, la Amsterdam universitata collegio, kiu estas mia eh, nova instrua esperto, kai shainas che la studento e ec comprenas la problemo in nur nun kai eh, mi uh, eh, passis kvar horo in sin sekve por respondi la demando in problemo in Eh, clarigo in clarigo peto in cion do mia mia mieno estas vera et terura kai mine volas montrigin bone do mi havas cioccoladon kai mi felicias pretio kai nu mi turnas vien attenton alla medito resto con ni con medito con ni danco Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Podio mi volas legi quelcaen vortoin, la antao parolo alla dua libro, mil octcent octec hoc, pagio dudecvin. Temas pri criticoi contrao cae argumentoi facte contrao esperanto. La argumento bo comenzas disvolvigi tiel. Aliai ec brilis per senfinae filosofadoi cae scribis instruitain articoloin, tute ne pensinte cae ne demandinte sin, ciu ili parolas logice cae afer tushante – anstata o provi praktiche chion on fari esta stre facile ciu la lingua proponita de mi tauga spor internazia comprenigio ciu gi effettive al ciu donas la eblon esti comprenata de personoi ali naziai ili paroli spri la fisiologio kai historio del lingvo i An anstata o provi per ilia propa orelo ciu mia lingvo estas bon sona une, ili teorie parolis pri legioi de bon sonezzo. An stata analisi ciu mi bone creis la vortaron cae ciu oni ne povus fari gin ancora pli comprenebla cae pli practica ili diris che la vortaro devas esti farita el radicoi sanscritai au el vortoi prenitai mixe el ciu lingvoi del mondo. La lingvo multe per tio ci perdos, farigente tutte ne comprenebla, sed quion gigainus est septinte la senne cesan istruitan exteron, tion ci ili tute forgesis sin demandi. Do, suffice longa el tiro, sed la puncto estas giuste la vorto cion mi ege shatas afer tusciante. Ancora o hodia! oni daure insistas attaki esperanton pro la origina peco, ni diru, ci estas arte farita, mia Dio. Cai ne accepti la factum che gi estas vivanta. Lasta tempo ancora mi devis diri, nu ne estas opportune, discuti, ciu ni devas eh, pretigi novan proiecton, novan planitan lingvon, novan ion, ein, Oh. Esperanto estas citie cae funccias. Do estas necredeble la resiston de homoi qui ne volas tusci la aferon vere. Ili ne volas accepti la pruvoin. Cae tio, lau mi, causas la causa de citio estas trovenda en la manco de vera scienza aliro char vera esploristo tute ne fidus ie io ein kai ie iu ein kai controllu propra mane unua vide ciu la lingua funzias au ne. Ca esas necredeble cium da homoi ciu laboras in universitatoi che il professoro, esploristo e cotopo ne acceptas tiun simplan veran essenzon de la scienza metodo. Testu vi mem ciu la afero funccias au ne. Tushu la aferon. Condutu afer tushante. Bone. Ien mia <laughs> plendo odiau, eble pro la zez. Ciar mi vera estas laca, sed vidu, carai, tio estas la afero. Celc foie oni devas reveni alla fundamento e reveni alla comenzo por rediri la bason de io. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.